各位圣约瑟安路院嘅公公婆婆，老子神父叫你班懒砍老母个臭花喺阿中共肺炎第二波又杀，能到卖身啦，又唔能做得烂街街啦，乖乖地拉老子坐喺树，听埋呢首十三哥写嘅香艳曲仔。 上海业余唱家崔慕白嘅成名曲仔《花落春归去》先啦。 一直唱。妈。 不会啊！你案，无计可将心咩头罗，最怕会你听。 có linh diễn phòng cuối nị ca a hậu có thành bò vô kỳ đạo vô ly cô tí banh là mù khó hành họ tí đo hành đi họ cùng mà dòng chi bồng bất kỳ tờ khờ cầm cơn tàu một tàu việt đi cho về tôi việt tham mà bơi về tới Việt Hà Tăng nghe đồng Ta đi cho về công con đình Chấm mà về họ ấm mê tạm Trong dĩ Việt Tây 从此怕提鸳鸯嗰两眼，我又怕见风流。